欢迎来到鱼超人，我是老詹。在开始之前，可以帮我按一下订阅以及小铃铛吗？接下来我要说的是恐怖反应，麦克警官的日记》，以下以第一人称来叙述。我已经做了十七年的警察，这些年里。 我还没有目睹比松风树路四二五四号地下室还要惊悚的案子。我已经找了这名失踪少女很长一段时间。她失踪时，大概十六岁左右，拥有模特般身材，一头亮丽黑发，以及一双楚楚可怜的棕色眼眸。撅嘴时。 那如花瓣对称的双瓣，还有和辛迪·戈洛夫相似的颧骨。他出身经营货物捆绑公司的富裕家庭。为了能够在结案后继续调查，他的父母私下付了一笔钱给我。少女肩上刺着海豚图案的刺青。 我为什么会记得这么清楚呢？因为，我那天发现的少女，就是她，史黛西·维克斯勒。而且，这背后肯定有鬼，性变态、怪物、神经病、恋童癖，看你。 想要怎样称呼那个男人？他绑架了史黛西，而史黛西也失踪长达两年。我花了几年时间收集到的线索，以及消息和一些交易，经历许多糟糕透顶的事，终于让我找到了史黛西的行踪。 对大多数人而言，杀死一个人是很可怕的。可我万万也没想到，地下室里等待着我的恐惧会是什么。我听见了铁链发出的哐当声，踏着吱吱作响的地下室阶梯，同时可以听到毛骨悚然的呼吸声。 声音宛如一头打鼾的熊。我将手电筒往声音方向照去。它在这儿，在史黛西肚子、海豚刺进的肩上，有着铁链死死的禁锢着它，全身赤裸的牢牢拴在这荒废的地下室。终于。 我找到你了，史黛西。我向他走近，这才惊觉他四肢遭到重组过。更深入细查，史黛西下体和肛门有严重的创伤，还有流着像绿鼻屎的粘液。很明显看得出这两处有严重细菌感染。地板。 布满了大大小小的排泄物，这气味臭得让我想吐。伴随低沉咆哮，仿佛是死亡的声响，急促的喘息声，顿时令我从脚底冷到头皮。他的头发变得暗淡。 头上的补丁也见着头盖骨，很明显，他长期受到不良对待，身上也充斥着虱子与疥疮肆虐。我轻轻地将那暗淡头发从干燥头皮撅起，呼吸的声音响彻整个房间。 将他的脸转了过来，我永远忘不了映入眼帘的那一瞬间，他那双闪闪动人的棕色双眼，现在只剩下两个窟窿，下颚移除了，舌头剪了，声带剪了。我在史黛西的耳边弹指，他恍若未闻。 双耳流着已经干涸的血，那该死的王八蛋将他耳膜都剪掉了。他瞎了，聋了，他的世界极静且一片漆黑。他哑了，失去品尝味道的舌头，唯一没被剥夺的，应该只有嗅觉了吧。我将史黛西抱起。 尽管全身处于惊吓的状态，仍倾力抵抗、挣扎，想要活下去。我轻轻托起他僵硬的身体，放入篮中，而我还无法相信眼前的一切。我缓缓地抬着他，一步一步地踏出地下室，心里仍半信半疑。这。 搞不好只是我在野外发烧而产生的幻觉罢了。阶梯上散落着用来挤牛奶花的空圆锥管，像是这王八蛋用来喂食史黛西的。只见将管子当成漏斗，把食物灌入食道。为什么会是这样的情况？这个问题不停地冲击我的脑海。 使我头痛欲裂。我在凑近查看他身上的器官，答案瞬间明朗了：是性玩具。这个囚禁时代系的疯子，将美丽的女性变成自己泄欲的玩偶，一个永远看不到、听不到、无法反抗的玩偶。 她的乳房和下半身肌肤清洗得一尘不染，并以膏状的乳液涂抹，使她水润透亮，仿佛是开启一天的仪式。但干裂的性器和长在她下体的肉油和感冒疱疮，可以很明显的看出这个变态无数次的使用，来满足他的性快感。 因为没有一个正常的十六岁少女，她的身上会出现 HSV1、h s w 2症状，而且漏有有着 HPV 病毒的菌株，不用想就知道这会是男人干的。我脑袋里闪过一个非常恐怖的想法，我脑袋里。 闪过一个非常恐怖的想法，就让这些病毒继续猖獗啃食着他的私处，然后肌肤就会变得如蕾丝、白瓷滑顺的肌肤。这个念头令我非常迷惑。他的父母绝对不可以知道这一切，我思索着。 要是给史黛西的父母知道他们女儿的下场，是面对如此恶劣的冷血虐待，他们一定会很崩溃。另外，史黛西的父母能给我很多的钱，并且经过上了几个月的抗真菌药以及抗生素，现在。 我拥有专属我的完美玩偶，一个肌肤光滑如瓷又干净的无声玩偶。故事结束。当我看完这篇故事，我觉得这篇最恐怖的地方，并不是在于这个女生已经失踪了，而是在失踪之后被警官找寻，又被警官囚禁。 这让我觉得非常的毛骨悚然，尤其是当他的家人还给他钱，但是他的女儿竟然被他给囚禁了，这真的是太恶心了。他比原先绑架这个女生的人还要恶心，这也是我第一次看完的感觉。如果喜欢这篇故事，可以订阅以及开启小铃铛。